Partimos de, una, premisa fundamental y es que el trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin embargo, cuando ese entorno laboral es negativo, puede ser lo contrario y puede ser el detonante de diversos problemas físicos, psíquicos o emocionales. Claramente la, depresión o la ansiedad tienen repercusiones, además, económicas muy importantes. Se estima que anualmente el coste de, este tipo de trastornos es de un billón con B de dólares en pérdida de productividad.